チョフォルテです、えー、今日は何をしたいかと言いますとみんなの難しい曲を何時間で弾けるのかチャレンジイエーイはい皆さん知ってます通り僕偉業を達成したじゃないですかラ・カンパネラの練習時間必要な時間を判明することに成功いたしましたところで今回また調査したいなと 思ってるんですけどもその曲のお題はおショパン様からいただきたいなと思っておりますそのおショパン様のお名前はテルルエチュード枯らしですみんな知ってますよねこれえー、今日の曲のお題は「木枯らし」です でね、この曲僕まだ一回も挑戦したことないですよ。そうなんですよ。えアジアチャンピオンとかピアニストとか自分で釣ってるくせに弾いたことない。そうそうそう。うるせえよ。当たり前なんだよ。俺はね、あの、愛媛大学だったんですけど、遊び散らかしてたので、ピアノなんてもう好きな時に好きなようにしか弾いてなかったので、あんまりやってないです。 だから今僕は修行中っていう形で結構ピアノいろんな曲に挑戦してちょっとまだ今演奏会が開けてない段階なんですけど今頑張ってレパートリーを増やすタイプなので皆さんお付き合いくださいねありがとうござでねまあ木枯らし僕たくさん何回もいろんな人の聞かされ続けましたコンクールに行ったら大体みんなこの曲選曲してますってことでまあ聞いたことはあるので冬読みを早速していきたいなと思いますラディースゴー の指使いは。 やべえなものすげえやべえこんなもう覚えろ何の指使い使ったんやかわからんなはいはいはい れからだいたい3、4時間が経ちました。えー、今日はこんな感じで終わりたいんですけども、暦は一応完了っぽいですね。まあ、弾けるところができました。最後。こう弾ける。ほら。ほらはは <laughs> なんか弾けた気になった。嬉しいよ。 まあ、軽くしか弾けもう最初のページだけめっちゃ練習したって感じ <laughs> でね冬み終わったんだけどねあのね想像以上に音が多いんだうん右手がうざい動き方をするからこれ多分鉄鋼ずると思う何時間かかるか本当にわからない今日は1日目34時間3時間ぐらいやりましたね終了はいちょっとあれから数日経ったんですけどユンディリーとかのめちゃくちゃ聴きまくったんでかなりイメージはできました 楽譜の構成は頭に入りましたじゃあ弾けると思いますじゃあ途中からいこうか 今トータル6時間ぐらい練習してるんですかね。じゃあ、ちょっと小柄し、軽く弾けるようになったので、 の様子をアップしたいなと思います。それでは、6時間経過しました。10時間目の僕、いらっしゃい。はーい。はい、10時間目のボルテですよいやね、ちょっとね、帽子がちょっと赤くなっちゃって、ポケモンの気分です。10時間目まで経つと、かなりコツをつかんできたので、ある程度弾けるようになってきました。それではお聴きいただこう。 間目になると、かなり、ある程度指がはまってきたんじゃないかなと思います。えー、その練習法についてはね、また後日動画だったり、ブログだったりでアップしていこうかなと思ってるので、チェックよろしくお願いいたします。それではここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたしまっちょ。グッバイ。 keda bago tbo oz te tta nam na cham neul tteoro keu sitede gotcho busobcho matcho bakcho ma seureo bakcho matcho bakcho matcho matcho matcho matcho